Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ramadan Sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang digital marketing Jadi digital marketing itu salah satu Yang fokus mereka yang dijual adalah produk digital Jadi sebelumnya sudah kita banyak bahas apa itu produk digital apa aja yang termasuk produk digital sekarang kita masuk pembahasan tentang rebranding produk digital jadi rebranding branding ini jangan disamakan dengan branding usaha ya jadi kita di sini cerita tentang rebranding produk digital atau produk digital yang bisa dijual kembali itu bisa kita rebranding lagi oke langsung aja jadi apa itu rebranding produk digital jadi pengertian rebranding produk digital rebranding adalah proses untuk membuat produk baru dari produk yang sudah ada jadi seperti apa namanya itu seperti produk yang sudah ada diinovasi jadi deh produk baru jadi seperti jadi itu sebutannya rebranding proses ulang jadi jangan bayangkan kalau misalnya kita pemain baru di, dunia di digital marketing jadi nggak usah pusing nggak usah ribet nggak usah repot buat produk baru jadi ada strategi lain yaitu rebranding produk baru jadi deh produk kita ini bagaimana caranya oke yang perlu kita perhatikan adalah produk digital apa aja yang boleh di rebranding jadi produk yang boleh di branding adalah produk yang memiliki lisensi PLR, MRR, dan white label jadi seperti pembahasan yang dulu produk digital yang boleh di rebranding adalah produk yang boleh dijual kembali produk yang mempe yang pemilik produk tersebut memperbolehkan untuk menjual produknya kembali di mana produk itu sudah di labelin PLR udah tahu ya teman-teman singkatan dari PLR MRR dan W label ya jadi tidak semua produk digital bisa di rebranding jadi Produk-produk digital yang bisa di branding adalah produk yang memiliki lisensi PLR, MR, dan white label. Tidak harus hati-hati teman, harus hati-hati ya. Karena kalau misal kita sembarang untuk rebranding produk digital bisa dituntut yang punya. Oke. Okay. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara merebranding produk digital? Ya, jadi, produk digital yang sudah ada itu kita bisa buat brand baru atau nama baru misalnya ya misalnya ada produk digital namanya jago buat web kita bisa buat brand baru dengan produk yang sama yaitu dengan nama sebutan ahli buat web jadi jago buat web bisa kita uh, rebranding atau rubah namanya jadi ahli buat web lalu desain baru jadi desain baru ini maksudnya adalah tampilan baru atau biasanya kalau misalnya dalam bentuk ebook atau aplikasi atau e-covernya itu kita buat desain yang baru jadi berbeda sama yang aslinya produk aslinya dengan nama yang berbeda dan desain yang berbeda sales page baru jadi ini eh, sales page yang sudah ada dari produk digital yang aslinya itu jangan di copy paste ya harus di dirubah-rubah diinovasi sehingga tercipta sales space baru dengan ISP e keunggulan yang sama jadi gak sulit ya jadi semua orang tidak harus memiliki keahlian khusus cukup memiliki keahlian desain dan copywriting yang bagus dia sudah bisa menciptakan produk baru dari produk yang sudah ada tapi dengan catatan memiliki lisensi PLR, MR, atau label. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Jadi teman-teman, inilah cara rebranding produk digital atau menciptakan produk digital yang baru dari produk yang sudah ada yang disebut dengan rebranding. Jadi tidak sulit. Jadi teman-teman yang ingin bermain di digital marketing khususnya untuk produk digital, jadi nggak usah pusing, nggak usah repot kita tinggal mencari produk-produk digital yang memiliki lisensi PLRR, MRR eh, dan W-Label kita tinggal membuat brand baru, nama baru, mendesain baru, e-covernya, sales baru, dan Anda bisa menjual kembali dan Anda sudah memiliki produk digital yang baru oke okay? ini untuk tahap awal jadi kita harus terus belajar hingga kita bisa menciptakan produk digital yang baru uh, digital yang baru jadi kita bisa berkarya Oke, jadi teman-teman yang sudah memiliki produk digital atau sudah memberani produk digital, boleh di-share di kolom komentar untuk saling berbagi. Oke, silahkan diisi kolom komentar, baik itu produk barunya ataupun dia seorang affiliate. Silahkan di-share di kolom komentar, silahkan jualan, silahkan ditawarkan produknya. Oke okay, teman-teman yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.